Все, пошли. Она сама тебя покажет, а замечательный экскурсовод а подробно вам о ней расскажет. По древним улицам проедем мы, по многочисленным пейзажам, современные Yeah. 出身とかちょっと覚えてないけどそうちょっとお金を真ん中にお金を入れないとでまあ運運が良くなるのかなで <laughs> 実はここはなんかよく磁石が持つ人が立ってで皆様のお金を取るすぐになんかもう投げた瞬間もう磁石で取る人もいる時々ね。 So. <laughs> 深いデパートです。えーとですね、軍というデパートで、僕は本当に本当に高いよ。もう普通な、何、い、平凡な人、私たちはね、あんまり買う、買うものがないよ。 <laughs> おで今日すごく寒いでこの格好でちょちょうどちょうどいいかもしれないなあ でこちらは実は友達ですね恥ずかしがりながら私を付き合ってくれたニッキーこんにちはこんにちは <laughs> Ну, в ней тепло очень. Мне кажется, в ней теплее, чем вам. Тут очень классно, очень красиво, блин. Очень, очень красиво. Видишь, вот там огонечки по краям? Оно все светится. Потом, в смысле, вечером. Ну да. Самая низкая цене округах стоит наша экскурсия. Продолжительность экскурсии 2 часа. Мы отправляемся так, а отсюда. Видео. Вот скажи, что вот это куранты, что новогоднюю ночь э, время отчитывается вот на них как раз. Да, чё-то Акахираба но ご案内させてくださいで見えるかどうかえー、私見えるかどうかえー、ちょっと待ってで たーんそちらにあるでかい時計ですねうん本当にでかい時計うんうんそこそこちょっと待っておおおそこにあるでまあロシアの名前はクランテクランテというものでで31日の夜ねその1年の最後の夜でそのロシアのテレビでその時計を放送されますでそこはなんか0時になったらドーンドーンと なんかね新しい年の新しい年が来たという意味でまあそれは面白いちょっと面白いです。おお何時な сколько А почему они бьют? ちょうどそのクランテの音でした。 <laughs> おお。おお。で、大したがファミリー大丈夫。 Я не верю, что я вообще хоть когда-то там была. Никто из москвичей там не был. Да. Можешь об этом тоже сказать, <laughs> чтобы никто из москвичей не был в этом месте. У нас есть для вас У вас есть で、そこにあるでかい建物ですね。まあそんなにでかくないけど。で、そちらはレニン、レニンと書いてある。で、そこは実はそのレニンさんの、 <laughs> レニンさんの死体がいらっしゃいます。ね、私は多分行ったことがないので、ね、今その何、今閉めてちょっと。 休みをいただいてます。А а чем особен собой Василия Блаженного? Ну ладно. Хи-хи-хи. чтобы штабы не казнили. ちらの建物ですねみんなさんはなんかこの景色だけ知ってるんじゃないかと思いますで名前はロシア語の名前ですねサボル・バシリア・ブロジェンノワで今ちょっとググってみたらそちらの建築家ねなんかこのものを作ってでえっ、ー、とですね「サイ」「サイ」というとなんかおおじさまを ロシアの王なんか言葉はちょっと違うかもしれないでその建築家建築家は王と話してでこの建物よりもいいものが作れるんだってそういう言葉を言ってたのはその王様はすごく怒ってでその建築家はその何 <laughs> プリズンに入れてしまいました刑務所に入れてしまいました そういう悲しい話があるらしいよね 辛苦啊！ estudio en la escuela. Pajarita es de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. martes, eh. jueves, Пути Russian Crazy Love Machine. Кидреются. Всегда так делают.